हम लोग आज वेकेशन पे आए हुए हैं आज हमारा पहला दिन है यहाँ पे तो बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों के साथ आए हैं पूल पे तो काफ़ी वेदर अच्छा आज अभी हॉट है काफ़ी इधर तो हमारे साथ डॉक्टर जी हैं तो डॉक्टर जी का कुछ पूछते हैं राय लेते हैं कि कैसा लगा आपको हाय कैसे हैं आप एलबर्ट भाई बहुत अच्छा लगा आपके साथ इस ट्रिप पे आए हुए हैं वेकेशन ट्रिप पे तो बहुत खुशी हुई कि आप हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं और इस पूरी टीम का ही हम शुक्र अदा करते हैं कि जो हमारे साथ हैं सराम भाई हैं एल्बर्ट भाई लियास भाई और ये हमारा चैनल है एल्बर्ट भाई का फूड एंड ट्रेवल तो इनके साथ हम बहुत इन्जॉय कर रहे हैं बच्चों के साथ पूल के आए हुए हैं तो ये ट्रिप इनके साथ कर रहे हैं ईस्टर के बाद हमारे ये होटल की बुकिंग है तो पूरी टीम हमारे साथ आई है कैलवन भाई भी है हिना भी है पिंकी सारी टीम आई हुई है तो खुदावन का शुक्र है बच्चों के साथ इन्जॉय कर रहे हैं और thank you very much Albert भाई आपने हमारा इंटरव्यू लिया और uh, मैं दिया बहुत खुश हैं हम थैंक यू वेरी मच भाई गॉड ब्लेस यू हाँ आज हम लोग स्विमिंग पूल में आए हैं मैं बच्चों के साथ आया हूँ बच्चे इंजॉय कर रहे हैं काफ़ी पूल के अंदर छोटे छोटे बेबीज़ हैं ये छोटे छोटे बेबी एंजॉय कर रहे हैं बहुत आज का दिन तो फिनिश हो गया अगला दिन अभी स्टार्ट हो जाएगा